Nah, di sini dari FA Channel, jadi buat teman-teman semua jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya. Saya kayaknya terlewat pasal Kak Izan ini atau sudah lupa ya teman-teman. Jadi langsung saja kita play videonya. Let's go! Oke, okay. hai. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. So, nampak ceria sekali hari ini sebab saya jumpa akak tu balik. Nampak tak akak tu? Ingat, Wan? Ha, ingat, ingat. Ha, akak Norizan. Betul, Kak Izan. Okay. Ini semua dalam ni boleh? Oh! Boleh. Tapi saya nak bagi dekat siapa-siapa yang datang kat sini. Ah, saya terlewat yang uh, Kak dia. Izan okay, ni. Jom. Kita terjah dia, kita tanya-tanya dia. Kan, mana tahu dia ada update baru kan? Jom. Jom. Let's go. Assalamualaikum. Saya eh. nak beli donat kak. Eh. Ya, okay. baru hari ni tukar payung. Baru hari ni tukar payung? Ya. Payung baru. Baru beli lah ni. Ha, baru beli. Oh, makin Masya banyak akak jual eh? Makan buat lama. Tak sini sini. Payung baru bang. Hari ni. Hari ni launching. Tengok ni, tengok ni. Oh, payung baru akak ni. Wow, mantap. Berapa payung ni akak? Ini 65. Oh, okey. Oh, tengok, tengok, tengok. Dah ada kek ni. Tak syaga ah. wallet. Dah ada duit now. Ha, ni main sejahtera lah. Oh, air sirap selasih masih RM1. Ah, ya, bang. Masih kekal dengan harga RM1 eh. Alhamdulillah. Ah, akak sihat. Allah. Alhamdulillah sihat eh. Alhamdulillah. Makin meriah alhamdulillah. Terima kasih banyak hari tu bang. Alhamdulillah <laughs> tak banyak customer saya. Oh iya ke banyak? Ha, betul. Saya ni dulu saya satu, tak habis. Sekarang tiga balang. Ui. Lima balang. Tiga balang. Oh, Hancur balik. Ha. Oh rezeki. Ni siapa punya ke? Ni uh, saya punya kawan letak. Tahan berapa lama ni kalau stok macam ni? Uh, dia boleh tahan dua hari lah. Ya? Dua hari? Ha, ha, ha. Habis juga? Ha, habis juga. Alhamdulillah. Paling legend? Ha ni. Ah ini paling legend yang ha. saya ah, nak. Sebab abang buat viral lah. Tengok ni. Ah tinggal tiga je. Oh <laughs> Allah. Okey, tiga-tiga ni saya punya. Okay. Boleh saya pegang sekejap? Boleh, nak boleh, tengok sama okay. macam dulu boleh, tak? Okey. <laughs> tak sabar nak. Oi rasa. macam sekejap, so kalau saya rasa lah. kat sini, saya nak tahu rasa dia sama macam dulu boleh tak? Oh, boleh, boleh. Satu berapa ah. kak sekarang kak jual? RM2 juga. RM2 juga. Tak ada naik. Paket ah, eh, berapa ringgit? Semua RM10 ke? Haa ha, Semua ah, RM10 Alhamdulillah Ada Rezeki Ya ha. One mesti kecoh ni saya makan Confirm Free bang oh. Free untuk abang Jom hey. Terasa Bismillah Bismillah macam-macam apa ya guys Bismillahirrahmanirrahim Saya lupa makan dia Kena kacau dulu Haa Tengok ni Ya Allah Saya rasa ni lagi banyak lah isi dia Daripada dulu Ke sama Apa ya Tengok ni Haa Oh sagu okay. ya Bismillahirrahmanirrahim Saya teringat masa makan awal-awal dulu saya rasa macam saya baru first time makan sagu time tu Bismillahirrahmanirrahim Serius? Masih sesedap Masih sesedap dulu Allah Legend eh, Yang kat sini memang wajib try Wajib try Okay, korang lain akak ni balik Sebab Kita nak tahu <coughs> apa update akak ni ya, Apa lagi terbaru ni kak? Kita ada donut dengan mini shell pandan. Okey. Mini okay. shell. Oh ni. Oi, macam sedap Satu guys. Ah RM5 isi dia empat. Eh kak, tak ya kak hari ni saya belanjakan. Ambil sekali ni. Betul betul. Betul. Okey tak apa kalau ni ambil. Makanlah. <laughs> Okey kak. Okey. Terima kasih bang. Ya bang. Okey. Baik bang. Donat ada berapa ni? Ada 5. Ah, Okey, RM5, RM6. Gebu. Kalau tak gebu boleh bagi balik. Dia boleh tahan 2 hari betul. 2 hari ha, kita 2 hari, hari ya. Kalau dalam 2 hari tu dikeras, okay. kita tak gebu, ah, okay. uh, tak lembut boleh bagi balik. Sekarang sekarang wow. akak dah bagi waranti tau. Ah, betul. Yang ni uh, saya ada war waranti. Dahsyat. Dahsyat agak ya. waranti. Dua hari dia tak gebu, tak lembut boleh bagi balik. Oh, ini wow. perkembangan yang paling tercantik perniagaan akak. Betul. Sebab FF channel lah saya boleh macam ni <laughs> Azik Okay kak, terima kasih Terima kasih Terima kasih banyak ah. Ya sama okay, Terima kasih Terima kasih Sama-sama Lebih jalan Sama-sama comel Saya nak sa dua donat tapi nak plastik asing Boleh, boleh Sebab saya dengan Wan rumah asing-asing Boleh, boleh <laughs> Sekejap, saya rasa coklat moist ni Saya nak Belilah satu Okey Boleh tak? Boleh Okey, yang ni saya minta pisau kak ha, Boleh, boleh Okey kak eh Ini pisau <laughs> Okay kak, saya tak boleh lama-lama okay. Saya saja nak tahu akak punya perkembangan okay. Alhamdulillah, positive feedback akak bagi Dengan berkat uh, akak punya usaha Kami hanya bantu sikit je, tolong betul, promote betul, sikit betul, je betul. Banyak bang Tapi, akak tengok hasil yang sekarang ha, Tengok, banyak bang Meja dulu kecil sekarang jadi besar lebar ah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Okay. Tengok, abang ni senyum, kenal daripada tadi tengok Alah, <laughs> donat Air ada. Dek. Sama-sama dek. Sama. Akak ada apa-apa nak cakap dekat saya punya penonton ke? ada. Saya ucapkan terima kasih dekat Alpha Channel yang sama Fira uh, untuk peniaga-penjaja yang lain. Tak semangat banyak dugaan ke banyak cabaran. Kena tetap semangat. Betul, semangat betul. Semangat meniaga. InsyaAllah rezeki mesti ada. Apa cita-cita kak? Uh, saya nak jadi peniaga yang baik Lepas tu dapat untung banyak Alhamdulillah ha, Supaya untuk tolong mak dekat kampung Ya mak, mak kena sihat mak Kita dekat sini berjuang anak mak tu. Mak kena sihat mak Kenapa mak mak mak, mak sakit ke kak? Mak sakit ke? Ha, tak, dia dah sihat dah Dah sihat? Sebab 10 tahun satu kali Allah Oh jantung <laughs> Air ni kena beli Sebab murah singgit ha. Tak apa, hari ni kita belanja abang oh? Nak donat bang? Okay. <laughs> okay. Abang Superman, dia tak nak buka visor okay. Abang nampak pun komen eh Mu tepuk akak ni Okay Okay, <laughs> baik bang Azik. 107 tambah 7, 114 Okay Okay, so semua sekali kak tadi saya beli Ada orang datang semua 114 saya suka dengan semangat akak positif je selalu ambil peluang untuk tingkatkan jualan walaupun uh, ada cabaran ada dugaan kan betul betul tapi akak tetap teruskan saya suka tu sebab kita datang balik semula tengok ada tambah-tambah Okay so 100 14 14 ringgit nak tak 114 ringgit eh ni banyak ni bang 114 ringgit ni kak tak apa eh ni bukan Betul. Kak ambil. Tak apa kak ambil. Untuk akak. Betul kan ni Betul betul. Akak nak besarkan lagi pernikahan akak kan? Ah, ni untuk akak ada 700 semua sekali. Daripada Allah. FSNL dengan Yasa Mak Fila. Penonton-penonton kami sekali. Ya. Okay. Akak nak besarkan lagi ke? Akak nak modal lagi ke? Pulang kat akak sebab saya suka akak boleh teruskan tingkatkan jualan akak lagi akak tu baik mantap <laughs> so saya dah Masya beli Allah. akak Izan punya jualan makin bertambah makin terbaik akak ni pun usaha kuat kan orang yang lalu kat sini jangan lupa beli support akak Izan eh <laughs> banyak jualan ni Okay, okey jangan lupa like comment share dan subscribe FS channel betul tak kak Okay. Jangan lupa semangat apa kak? Semua penjaja semua. <laughs> semua penjaja semangat. Ah, semua okay. boleh, semua boleh. Ada apa pun, nak cakap kat mak ke? Ada. Mak semangat mak. Kita semangat dekat sini mak. Anak-anak mak semangat semua. <laughs> Mak jaga jantung mak. Kita kita mesti boleh mak. Semangat mak. Semangat kita dekat sini pun semangat mak. Tak kira hujan ke panas ke semangat mak. InsyaAllah kak. Terima kasih. Okey kak. Saya pula nak nak berair mata kak. Kat sini. Apa yang kak kuat semangat. Okey kak. Okey kak. Assalamualaikum. Ya. Yeah. Okey. Ya, yeah, sebuah video yang membuat kita sadar Betapa pentingnya ketika kita itu berjuang, betapa pentingnya ketika kita terus semangat, betapa pentingnya ketika kita berpikir positif. Ya. Maka insya Allah ya kalau kita tetap semangat, tetap istiqomah dalam berniaga, maka insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan jalan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan diam Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan apa yang kita perlukan Allahu Akbar Pesan daripada akak tadi ni apa? Kepada para niaga jangan sampai patah semangat Mau apa-apa pun yang terjadi tetap berniaga Sebab Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa memberikan rezeki kepada kita Pasti boleh, pasti Ya kan? Allahu Akbar Dan akak ni tadi dah merasakan macam mana ketika FF Channel mempromosi istilahnya Dagangan ataupun jualan daripada akak Izan ini Dan Alhamdulillah sekarang semakin ramai orang yang membeli Bahkan air balang saja dia boleh sampai dalam sehari itu tiga kali nah, ha, Tiga kali stok lah macam tu Masya Allah Allahu Akbar Dan itulah guys kalau kita membantu orang, kalau kita istilahnya menyebarkan kebaikan, bagaimana istilahnya kita ini akan menjadi hal positif bagi orang lain. Ketika kita menonton video ini, ketika kita share video ini ke teman-teman sekalian, maka insya Allah hal ataupun energi positif itu akan datang kepada kita. Dan insya Allah kita juga akan mendapatkan pahala karena kita menyebarkan, karena kita memberikan istilahnya kesempatan untuk orang lain untuk istilahnya tahu apa yang orang lain butuhkan ataupun perlukan. Sehingga kita ya yang hanya duduk diam saja istilahnya di rumah teman-teman sekalian ataupun di kantor dengan menonton video FS channel lalu di-share ke sosial media teman-teman ke Twitter, Facebook, Instagram dan lain sebagainya ya ajak teman-teman sekalian untuk istilahnya mengetahui video daripada FS channel dan ketika kita tahu maka kita juga yang dekat ya pergi ke sana lalu membeli mensupport akak ataupun orang-orang yang jualan seperti itu guys dan insya Allah itu akan membuahkan hasil kepada kita semua karena kita sudah menyebarkan kebaikan yaitu berbuat kebaikan juga Apabila kita berbuat kebaikan maka insya Allah kebaikan itu akan datang kepada kita Apabila kita menyebarkan kebahagiaan kepada orang lain maka insya Allah kita akan lebih bahagia Karena ingat setiap apa yang kita lakukan akan datang terlebih dahulu kepada kita. Sama halnya ketika kita mendoakan, Ya Allah berikanlah Aka ini kesehatan, berikanlah tim FS Channel ini keberkahan, kesehatan, kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dan juga kita doakan agar supaya Yayasan Maghfirah ini berkembang lebih pesat lagi Sehingga ramai pedagang-pedagang ataupun penjajah-penjajah Yang istilahnya tertolong ataupun terpromosikan daripada FS Channel ini kita doakan agar supaya lebih berkembang lagi, maka doa itu akan sampai kepada kita terlebih dahulu, baru kepada orang yang kita doakan. Seperti itu, guys. Itulah hukum yang Allah berikan kepada kita semua. Jadi, jangan pernah putus asa, jangan pernah patah semangat, terus berjuang. Mari kita bantu, mari kita share, mari kita istilahnya sebarluaskan. video-video daripada FS Channel. Jangan lupa guys untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya. Saya yakin FS Channel bisa berkembang lebih pesat lagi. Dan kita ini sebagai istilahnya reaction ya kan, konten reaction. ingin juga menyebarkan, ingin juga istilahnya mendapatkan daripada kebaikan-kebaikan yang di FS Channel berikan. Seperti itu guys. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila teman-teman suka dengan video ini jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya. Kalau nggak suka di dislike aja nggak apa-apa ya kan. Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.